A gente acabou de chegar aqui no, no Market, que é o mercado principal de rua, que eles usam aqui o carro, ah, em Bomé. Uma curiosidade para vocês é, sobre Tsavo é que aqui foi onde aconteceu aquele filme sobre os dois leões que atacam as pessoas que estão construindo a ferrovia. O filme é A Sombra e a Escuridão. E o cenário foi exatamente aqui. E inclusive aqui dentro do hotel onde eu tô, eles preservam algumas lembranças sobre o local, a construção da ferrovia e <clears throat> aqui tem toda a memória de como eles construíram, porque para eles é, é um grande orgulho e uma grande vitória. E realmente tem que ser comemorado, porque você conseguir construir uma ferrovia depois de ser atacado por um bando de animais selvagens é digno de congratulações. Nota pessoal do videomaker, eu realmente não sei se eu fico feliz pelo fato de eu estar em Tsavo, pelo fato de eu ir até o cenário onde aconteceram as mortes e os, eh, com os leões, ou se eu fico um pouco preocupado. Bom, a parte boa é que os dois já não existem mais, mas Bom, foi um caso à parte, então acho que tá tudo bem.